A co mamy powiedzieć? No nie wiem, że zapraszamy na, na tour powiedziale. No. Coś takiego. Dobra. I witamy. Dobra. Dobra. Cześć kochani! Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy Was na mały tour po naszym Wydziale Ekonomicznym. Zapraszamy! Jak widzicie, przeszliśmy właśnie do nowego budynku, budynku C. Tutaj tętni życie studenckie, można się nawet napić kawy, ale oczywiście jest fantastyczna aula, mieszcząca nawet 300 osób. Koło organizują tam konferencje, ale oczywiście odbywają się też wykłady, Jak widzicie, sala jest naprawdę bardzo przestronna. A powiedz mi, który egzamin najbardziej zapadł Ci w pamięci? Myślę, że każdy egzamin się czymś wyróżniał, ale bardzo cenię wśród prowadzących poczucie humoru, ponieważ na przykład e, jeden doktor dosłownie przed egzaminem powiedział, niech moc będzie z wami. Także poczułam e, na tym wiedzy i że na pewno zdam egzamin na dobrą ocenę. A tutaj mamy ścianę, na której są wywieszeni absolwenci naszego wydziału, rezydenci, e, dziennikarze, sportowcy. Możecie e, zobaczyć Aleksander Kwaśniewski, prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, pani prezydenta Maria Kaczyńska, po prostu znane osobistości, e, które ukończyły nasz wydział. A teraz pokażę Wam salę Rady Wydziału. Tutaj są podejmowane bardzo ważne decyzje. A teraz znajdujemy się na drugim piętrze naszego budynku. Zapraszam Was. Tutaj jest taka nasza strefa relaksu. Oczywiście jedna z wielu. E, studenci przychodzą tutaj po prostu pomiędzy zajęciami, pogadać, odpocząć. Oczywiście na naszej uczelni organizowane są różne konkursy, na przykład tutaj możecie zobaczyć, że e, nasi studenci e, sfotografowali się w koszulkach Wydziału Ekonomicznego w całym świecie, to teraz zapraszam Was do naszego super laboratorium komputerowego. Jak widzicie, nasze sale są wyposażone e, w duże monitory, są bardzo przestronne, e, whiteboardy, projektory, wszystko czego można sobie zamarzyć. Oczywiście e, na naszej uczelni jest taka możliwość, e, że można zgarnąć e, bardzo prestiżową kwalifikację, która jest ceniona przez pracodawców korporacji na całym świecie. Nazywa się ACCA, o której już wspominałam. A więcej o kwalifikacjach ACCA dowiecie się na naszych dniach otwartych online, które już wkrótce. A teraz zapraszam Was na piętro wyżej, czyli dwie sale, moje ulubione, um, aule i salę komputerową. Madzia, a powiedz mi, jak wygląda takie życie studenckie, nie wiem, z prawdziwego zdarzenia. Co studenci robią oprócz studiowania takiego zwykłego? No oczywiście imprezują, jak to studenci, ale też u nas na uniwersytecie mamy super wybór kół, kół naukowych, które prężnie działają nie tylko u nas na Wydziale Ekonomicznym, ale też na całym UG oraz łączymy się z innymi kołami z całej Polski, żeby prężnie działać w różnych akcjach charytatywnych między innymi. Okej, okay, czyli działalność w kołach naukowych i w ogóle szał, ale czy da się w ogóle studia y, połączyć z pracą? Zdecydowanie tak. Zawsze byłam ja do tego sceptycznie nastawiona, bo nie lubię robić rzeczy na podwiska, ale szczerze mówiąc udało mi się to i naprawdę jestem w stanie pracować i to w normalnej firmie, która w sumie jest ukierunkowana na ekonomię. Znajdujemy się teraz na trzecim piętrze naszego wydziału, więc zapraszam Was do obejrzenia kolejnej sali komputerowej. Jak widzicie, ta również jest fantastycznie wyposażona. My jako studenci uwielbiamy zajęcia w, te, w takich salach, ponieważ są tutaj wszystkie pomocy naukowe do wykorzystania, yy, czujemy się bardzo zaopiekowani. No niestety w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo nam brakuje zajęć e, w salach takich na wydziale. Także e, na szczęście nasza uczelnia zapewniła nam Office 365 i yy, zajęcia odbywają się online, ale mam nadzieję, że jak najszybciej powrócimy do naszych ukochanych sal. A teraz Wam pokażę naszą super aulę. Prezentuje się ona tak, jak widzicie, też jest e, mega duża przestrzeń, akustyka, Tutaj odbywają się nie tylko wykłady, nie tylko ćwiczenia, ale również różne konferencje organizowane przez koła naukowe albo inne organizacje Dobra, Natalka, naciskaj na zero, jedziemy na dół, a w międzyczasie opowiedz mi proszę, jak oceniasz te 3 lata na uczelni? Bo my jesteśmy teraz na studiach licencjackich, kończymy licencjat, pójdziemy na magisterkę. Jak oceniasz te 3 lata? Oceniam fantastycznie, ponieważ nie spodziewałam się, że spotkam aż tyle wartościowych i fantastycznych osób. Jednocześnie mówię teraz o studentach i o nauczycielach akademickich, ponieważ wielu jest takich prawdziwych z powołania. Mhm. E, naprawdę Atmosfera jest fantastyczna, będę ją wspominać i cieszę, się bardzo, że e, pójdę tutaj na magisterkę, no bo nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do studiowania. Nasz Wydział Ekonomiczny składa się z trzech budynków. Pierwszy to jest budynek C, który byliśmy przed chwilą. Mamy również budynek B, do którego jedziemy się za chwilę, ale też mamy budynek A, gdzie znajduje się cała administracja oraz pokoje naszych kochanych wykładowców. A i jeszcze jedna rzecz, która jest warta podkreślenia, to że nasze panie w dziekanacie są bardzo miłe i nie ulegajcie stereotypom. One naprawdę mają wielkie serce i z chęcią Wam pomogą. A tutaj znajduje się laboratorium firmy Lepiej. Halo, halo! zapraszam Was na początek naszego wydziału, gdzie jest Zapraszamy Was na dni otwarte online naszej uczelni, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć więcej szczegółów na temat tego, jakie mamy specjalności oraz jak się dostać na nasz wydział. Zapraszamy gorąco! Tak.